हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो जावास्क्रिप्ट की है और जैसा कि जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से वाइल लूप का प्रयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डू वाइल लूप का कैसे प्रयोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर सबसे पहले हम देंगे डॉक टाइप एस जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डॉक टाइप एस पहले हम लगाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट का टाइप मेंशन करने के लिए डॉक टाइप एचटीएमएल लगा दिया आप चाहे तो इसको नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पे लगा देंगे एचटीएमएल तो ये इस तरीके से लिखा मैंने HTML ओके और अब एंटरप्रेस करके नीचे आएंगे अब यहां पे डायरेक्टली बॉडी टैग लगा देता हूं मैं तो यहां लगा दिया बॉडी टैग इस तरीके से तो ये हो गया बॉडी और अब यहां पर एंटरप्रेस कर देता हूं एंटरप्रेस करके यहां पर पैराग्राफ आईडी देंगे ठीक है और फिर यहाँ पे दे देता हूँ आईडी में क्या दूंगा इज इक्वल टू डू दे देता हूँ चूंकि डू वाइल लूप का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ लिख दिया डू ठीक है अब यही चीज हमको नीचे भी प्रयोग करना पड़ेगा डू जो लिखा है यही चीज हमें नीचे भी प्रयोग करना पड़ेगा ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो ये यहाँ पे दे दिया पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दीजिए तो ये क्लोज भी कर दिया एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को अब ओपन करेंगे तो ये स्क्रिप्ट टैग को ओपन कर लिया हमने इस तरीके से ये हमने ओपन कर लिया स्क्रिप्ट टैग और यहां से इसको हटा देते हैं अब यहां पे करना क्या है यहां पर हमें अब कोडिंग करनी है आगे तो यहां पे देखिए स्क्रिप्ट टैग तो हमने लगा लिया है लेकिन अब हमें यहां पर वेरिएबल्स बनाने हैं तो यहां पे लिखा मैंने वेब और एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं टेक्स्ट नाम से ठीक है पिछले वीडियो में भी टेक्स्ट नाम से ही बनाया था इस वीडियो में बना लेते हैं टेक्स्ट नाम से क्या दिक्कत है ये हमने बना लिया और यहां पर क्या करना है हमें डबल ट्रेड कॉमा ओपन करना है फिर क्लोज करना है और फिर इसे टर्मिनेट भी कर देना इसी तरह से इसको टर्मिनेट कर दिया हमने फिर दूसरा बनाएंगे एक तो बना लेते हैं वेर ना वेर आई नाम से बना लेते हैं तो ये आई कर दिया हमने और यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर क्या करना है देखिए आई नाम से बना तो लिया है लेकिन अब इसमें इनिशियलाइज करनी है हमें वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो यहाँ पे इसमें इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो ठीक है और इसे टर्मिनेट करके नीचे आ जाते हैं जैसे टर्मिनेट करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब आपको डू देना है ठीक है डू वैल्यू का प्रयोग करें यहाँ डू दे दिया और यहां पर करली ब्रेसेस ओपन कर लिया और यहां पर दे देता हूं टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट नाम बनाया ना टेक्स्ट नाम से बनाया तो यहां पर टेक्स्ट दे देता हूं टेक्स्ट ठीक है और यहां पर आगे दे देता हूं प्लस ठीक है ये प्लस दे दिया हमने और फिर लगाता हूं इज इक्वल टू और फिर यहां पर लगा लूंगा मैं ब्रेक टैग ठीक है तो यहां पर लगाया बी यानी ब्रेक टैग ब्रेक टैग हमने पिछले वीडियो में भी लगाया था जबकि हम वाइल लूप सीख रहे थे ठीक है तो यहां पर आ गए हम यहां पर आने के बाद हमें क्या करना है यहां पर आने के बाद तो यहां पर दे देता हूं प्लस आई ठीक है इस तरह से दे देंगे और फिर इसे टर्मिनेट कर देंगे टर्मिनेट करने के बाद फिर नीचे आएंगे एंटर प्रेस करके और नीचे आते ही यहां पे इंक्रीमेंट करवा देते हैं तो I plus plus plus plus I नहीं बल्कि आई प्लस प्लस कर देंगे ये कर दिया हमने एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे जैसे नीचे आएंगे तो अब यहां वाइल लूप लगा लेते हैं अब ये वाइल भी एक कीवर्ड है ठीक है जो वाइल मैं लिख रहा हूं W H I L E तो ये भी एक कीवर्ड है और ये लगा दिया हमने और ये लगाने के बाद क्या करना है यहां पे देना है I is less than five ठीक और अब इसको टर्मिनेट कर देते हैं ठीक है यहां पर इसको टर्मिनेट कर देंगे और टर्मिनेट करके नीचे आएंगे टर्मिनेट ऐसे होता है सेमीकोलन लगाने से ठीक है और यहां पर दे देता हूं document dot get element by I जो आपने दिया था ऊपर याद है डू नाम दिया था तो यहाँ पे लिख देना आपको खाली डू ठीक है तो ये दे दिया हमने अब इधर आ जाएंगे और इधर आने के बाद क्या करना है यहाँ पे देना है dot inner H T M L तो यहाँ पे लिख दिया डॉट इनर और फिर कैपिटल लेटर्स में दे देता हूँ एच टी एम एल बस हो गया काम इतना लिख लेने के बाद फिर इज इक्वल टू लिखना है और फिर यहाँ दे देना है टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट नाम से बनाया था ना तो यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया यहां पर नहीं बल्कि यहां पर ठीक है इनर एच पहले दे देता हूं एच और फिर यहां पे दे दूंगा टेक्स्ट ठीक है तो इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देता हूं T E e X T okay तो ये टेक्स्ट कर दिया हमने और यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे टर्मिनेट करके नीचे आएंगे जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें क्या देना है सबसे पहले तो अब क्लोज करना है तो देखिए स्क्रिप्ट टैग तो हम पहले ही क्लोज कर चुके हैं देख सकते हैं आप स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज कर दिया है पहले ही मैं टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा हूँ तो ये अपने आप आ जाता है तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको क्लोज अब इसको सेव करने की बारी है तो यहाँ से इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव करूंगा ठीक है तो ये पहले से मैंने सेव किया डू डॉट एस और ये डेस्कटॉप पे ही है तो आइए चलिए देखते हैं कि आ, हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं तो ये डू डॉट एस है और यहां पे डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए पांच तक ये चार तक ही प्रिंट हो रहा है zero one two three four ठीक है अगर हम चाहते हैं कि और भी ज्यादा ये प्रिंट हो ठीक है तो अच्छा ये चार तक प्रिंट क्यों कर रहा है चार तक प्रिंट करने के पीछे कारण क्या है तो वो दिखा देता हूं देखिए यहाँ पर जब हमने लूप लगाया था तो लूप लगाते वक्त ये देखिए वाइल में क्या कंडीशन दिया गया है I is less than five less than five यानी zero one two three four four तक चलेगा ये ठीक है फाइव तक नहीं चलेगा कब फाइव तक चलेगा जब यहाँ पर लेस देन इक्वल टू कर देंगे ठीक है आई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव अब इसको सेव कर देता हूं अब यहां पर जो प्रोग्राम चलाया था उसको ही रिफ्रेश कर दूंगा तो देखिए पांच तक प्रिंट हो जाएगा ये देखिए यहां से रिफ्रेश कर दिया तो फाइव भी आ गया ठीक है इसी तरह से अगर आपको आगे और बढ़ाना हो इसको तो यहां पर जा करके आपको चेंजिंग करनी होगी ठीक है यहाँ पे फाइव है तो अगर मान लीजिए आप टेन तक करना चाहते हैं इसको तो यहाँ पे टेन कर दीजिए अब ये टेन तक प्रिंट होकर आएगा ठीक है तो यहां से जाता हूँ इसको और सेव कर देता हूँ सेव कर दिया अब इसको रन करवाते हैं तो ये प्रोग्राम यहीं पर है हमारा अब यहाँ से इसको रिफ्रेश भर कर देंगे तो ये देखिए टेन तक प्रिंट प्रिंट हो जाएगा तो इस तरीके से आप डू वाइल लूप का भी प्रयोग कर सकते हैं ठीक है दोनों में थोड़ा डिफरेंस है अब डिफरेंस क्या है इन दोनों को लेकर के एक डिटेल में वैसे तो आपको दिख ही गया होगा लेकिन डिटेल में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा तब तक के लिए keep watching my video thank you for watching this video